नेपालमै त्यस्तो आउनु हाइमा रहेको त्यो हरियालीहरू वातावरण हिमाल सबै गाउँ बस्तीहरू मिलेर बसेको देखि सरकारले चाहिँ अब यहाँदेखि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ पर्यटक भित्राउनको लागि त्यही के उकासको लागि सरकारले अब पर्यटन सम्बन्धी तालिम दिने हो कि अब होमस्टेहरू सञ्चालन गरेर गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ सरकारले है त्यही तालिम चाहिँ सञ्चालन गराउनु पऱ्यो पर्यटकहरू आउनुको लागि यहाँ भएको कल्चरहरूलाई त्यो संरक्षण गर्नु पऱ्यो नाचगानहरू हुन्छ हरेक हुन्छ आफ्नो मोहरको आफ्नो वेशभूषा त्यो ब्राह्मणको होला कतै मोहर होला आफ्नो जातिहरूको चाहिँ कल्चरहरू चाहिँ स्थापित संरक्षण गर्नुपर्ने भित्रियोस् त्यो होइन पर्यटक भित्रियोस् है भित्रमा चाहिँ मद्दत पुग्छ पनि फुल तर भाइ कति दुईपल्ट तर्यो डर लागेन किन डर लाग्ने हामी त घाँस काट्यो हिँड्ने बारीमा अब ए बारीमा रे मनमा अब त्यो पार कति झुन्डियो अहिले हेर पनि डर लाग्छ तर डराइ डराइ तरियो कि नडराइकन किन डराउनु त नि हो हो अस्ति खनाल बुढो अस्सी वर्षको बुढो त्यो प्लेटमा त थापेको थियो डराउनाले हिँडाएर तर गाम्चाएर गो बुढो ए खनाल बुढो असी वर्षको बुढो रमाइलै भयो अनि उसलाई उसले त्यसो गर्न सक्यो अब रमाइलै भयो भनौँ न यसो खाएको पानी चर्ब अलिअलि मोबाइलमा देख्छ अब त्यहाँ हेर्नु पर्दैन अब जाउँ जाउँ न दौडिँदै यो सानो लठक यताबाट एउटा उताबाट एउटा तल फालेर तल गएर घाँसेर अनि मिसिनले तानेको टुचे तल यसो कसरी गयो तल घाँसेको क्या दुई दुईपट्टिको टुप्पा घाँसेर नि एकपट्टि एक साइडबाट तानेको ए तल चाहिँ कसरी झऱ्यो मान्छे ए डोरीमा झुन्डेर झरेको भन्छ ए भनेपछि तपाईँ अहिलेसम्म पाइजान सक्नु भएको छैन गएको छैन आज हल्ला डर लाग्यो डर लाग्यो फोटोमा लिनु फोटो ऊ एउटा एउटा मान्छे ऊ त्यहाँको ऊ त्यहाँको दुईजना अनि असल किन हिँड हिँड हिँड अङ्कल म जान्छु यसमा मेरो फोटो खिच्नु ल

त्यस्तो डर लाग्यो दोस्रो अल्कोपुल धेरै राम्रो लाग्यो यो चाहिँ यो बरादी र याङचोक अनि रानागाउँलाई गाउँलाई सजिलैसँग जोड्ने र चाहिँ त्यहाँ गाउँ गाउँमा आउन जानलाई चाहिँ धेरै सुविधा पुऱ्यायो यसले यो यातायातको चाहिँ सबभन्दा राम्रो माध्यम हो अब यो यसको चाहिँ प्रचार प्रसार हुँदै गएको छ अब आउँछन् सायद यो के यो टुरिस्टको लागि राम्रै बन्छ यहाँ राम्रै बन्छ राम्रै थलो बन्छ यो